go. One, two, again, eh? Okay, Mama, you're the one who did bungee jumping, right? Show us what you got, girl. Three, two, one, go! Yay! Yeah! Woo! Yeah! yeah. No. Woo! Yeah! Ah! Hold on! Hold on! Okay. When you're ready, you jump. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hold on, Sobi. Hold on. Hey, eh, eh, Sobi, ask me. Oh yeah. Oh yeah. Ah, ah. we'll give you cheers. Ah. ハハハハ right from the beginning. nga enkola yange wetera okubeera njagala nnyo okukiikirira omuntu wa bulijjo omuntu oli atandikirwako alowooza nti munnange okubaako kyokola olina okuba nga oli mubede nedda nakyaddeko olunaku olwaleero mu maka mu nkambi mu area eya sozo property consultancy bano nno mukwano gwange wali owidde ku kigambo kyebayita kasavu kanyama okuba ejjinja limu noleeta ebinyonyi byemitwalo egiwererako ddala nti bw'oyingira wano oyagala byettaka nga tukusotinga oyagala ntebe nga tukusotinga oyagala bufaliso nga tukusotinga dressing mirror nga tukusoti nga tukuwa buli kintu real estate mwetuli fanica tumugenderamu ddala kati gwe mukwano gwange aliyeyatulaba kiki kyoyagala okulanga oliyo kitya ga byahika byabagagga nedda kusoza property consultancy nga tusangibwa ekireka camly road jangu nga bwoli hmm? tebikoma mu kanisa jangu tukukwasaganye nawe ogenda kututya otubulira kikyoyagala oyagala kutandikira kummeka nga tukubira nti aa omutendero guli bwe guti ne bwe guti jangu gwakwata akasente kweyita akatono kagenda kumalirya kakuwadde ekintu ekinene wenabira ono olunaku olwaliro omukwano gwange nga njogedde n'abakugu mu byettaka n'abakugu mu bya fanicure onoogenda okumaliriza ng'otuletedde sente ezitandika ng'enkeera otwala kisofa nga luli ozimba hey, beera landlord naawe mu mulembe guno oguliko mu ngeri ey'okusaaga ng'ekintu okisasula nga asaaga ate nookimalayo onnaku olwaleero tovaawo wonna wosinzidde okuba nga otulaba leka twegatteko tunyumirwa tv nga bwe twegattako mbagalanyi ke wano wenyimiridde <laughs> ndine adrian onono ngaomu ku bakitunzi b'ettaka yensonga lwaki nkuletedde vibe nga yataka oba osika capati oba ovuga takisi oba oliwa boda wano tulina ekifo kyo ekisobola okuba nga tukwasaganya ku kasente akokusonda nosobola okuba nga ate nawe tukufunira poloti ngaetaliiko nkayana wama adrian nimbye njagala obabuulire abatulaba abatulaba nsoka balamusako nti mwasibye mutya nti muli mutaka suna nti muli bulungi nnyo nga mukyala fifi wabagambya boluganda ettaka teririiko nti oba oyina sente kasente oba toyina okay. oba oluganda zonna zoyina mukwano tuzaniriza tutandikira kasente katono nyini ddala okay kakati nga mutandikidde kasente akatono mm. ndesa akasente kange akatono mm. mumaze mm. okukakwata ku sezo property consultants yeah. ettaka lyange limunguziza mm. nzimbirawo mm. mpita abakikale mm. tukola pati ntandikira kukikola um, oba akajano ku ah, sezo properties tuyina akadiposit akatini kini ddala ketutandikirako ah, um, bwoba okoze kadiposit akatini tutandikira mm -hmm. ku mitwalo kumi okutandika mwaka. E, tano kumi? Ye. Yeah. Eh? Tutakira kumitualo kumi okubanga osolo kwe ouningira etaka wano musozo properties. Wabula wabawa wezeza ebitundu nsavu kubulichi kumi. Okola bino wamanga osobola okulimako emmere nooba nga tokyatawanatawana nti ŋenda gula mmere e, nga ndese ebitundu nsanvu mubitaano nima emmere yange oba emala emyaka esatu mhm. oba emala emeka mba nnima iye oba osobola ddala oba sekyo osobola okuba nga oyiwako matiriyo nenkuuma ekyange nga buli wempita wannambulako temuŋgaana kuyitayo wadde kiro bantu babuulire ekirala mukwano owezeza ebitundu nsanvu ku buli kikumi akapandeko kaluma okulaga nti mukyala gundi yasasudde wano mm. Mm. obwananyini mba ntandisa obuwunyirizaobulinyiriza ddala da bulungi nyo <laughs> simanyi gwe munanga tulabawoŋamira nti onoolema okufuna ettaka ku mulembe guno ogenda kubanga okuba simu ya mukyala adrian eyo gyolaba eyitawaawo ah. ku sikurini yo mukubire omugambe nze ninawo ekyabiri kyange tutandike kubanga munaye enkoyi obupandika akati muntu tte okulambula maze oddirambula ndyagadde mm. ensasula nsasula ntya nyangu nnyo ah, ekisanikibwako dada osobola okujja nku offisi zaffe ekireka kamuli road bana ekyo mukimaaki nga tulina offisi eja erikiweka kamuli road wokawoka osobola okujja fasidiposi yaffe ebeera ya mitwalo mhm. kumi naye ate tekikulobera gwe kubanga ogamba nze nina akakadde kange kankwokyeyo oba nina obukadde kumi kambokyeyo buli omu mu kategori eyo nalina gyalimutukwaniriza gwe muvubuka atulaba mukwano gwange lwaki nesibye ku bavubuka kubanga tulina endowooza nti sooka oweze sente mhm. olioka ogula ettaka ate nga teziwezeka mhm. bano bakugamba jangu ku sozo property consultants basobole okubanga bakwasaganya mu mbeera z'ettaka tovaawo nkyakuleetera abakugu mu byettaka kakati mukyala amina njagala kujja wano ku sozo kampala simumanyi bulungi nfubutukidde saidi eno eziriko paaka mm. ntambula ntya okuva mu kibuga okutuuka wanekyokuva mu kibuga uh, oba okutte tax park eh, ya old oba new mubeera mu taxes ezijja direct park wanekiweka ku nusu nkumi bbiri zoke za uganda baba bakutuusa wanekiweka okay. just oyambuka bwambusi wano ku kamuli road ojja kuba otusanga nga sozo property consultants offices zaffe we ziri mm -hmm. ate ne wetukwasiziza emirimu emirala ngaokutunda fanicha okay. uh, muna kati nze namuna nga njire kuviira idinda nga nzijja kusozo property consultants nze ate ntambudde ntiyakulabanga yes. mbatuukako ogenda yitayita wano mukono ogwo wano enambole ojja kuba mangu nnyo olikiweka era nga just wano okuva ekireka ku stage oyambuka ku kamuli road ojja kuba mm. okifuna ne bwe mbuza bubuuza nga ntuse ekireka weewaawo tumanyikiddwa ku ggwanga lyonna lyonna eya uganda n'okusingawo so gwatulaba otegeddewo okusanga baganda baffe abasozi property consultants bwobanga obuusebuuseemu enamba y'essimu eyo giraba ku skrini yaawo mukubire amina asobole okubanga akunnyonnyola ensonga eno okusingakoawo weewaawo bajja kuba banfuna butereevu kakati munnange amina nkubye akasimu kange amina lo njagala genda kuttaka ninamu akasente kange njagala kulambula nga sinnasasula nsasula kyendabyeku mugenda ddi tubasanga ddi tusisinkanawa era netagisaki yes omulabi omulungi oba ogenda kujja wano ku offise zaffe tusangwa kyeka ku kamuli road bwe tuviira ddala direct okugenda okulambula tulambula buli lunaku okuva ku saawa bbiri ez'okumakya paka 12 ez'olweggulo tulambula buli lunaku saawa ku saawa saawa ku saawa mhm. yes okulambula kwewereere jango tuvisitinga wano ku offices zaffe tusobole okubanga tugenda nga tulambula ettaka ah. wesimira ofune kyoyagala ok kati nze ayagala ogenda olambula yena nina kifaananyi kimubwongo ttaka ttono kubampulira sente zammwe si nyingi nyo tezitiisa <laughs> oba eriyo neddene ettaka tutundira ddala paka ku saizi yona yona gyobaolowozanjagalayo kabiri kisobokera ddala kumi kisobokera ddala wano <laughs> kusoza property consultants okay bwatulaba ogenda kubanga okuba enamba ya simu ya amina wansawo asobole okubanga akutwala olabe ettaka okusinzira ku bunene bwoyagala wano kusoza property consultant kugamba nti ensawo yo gy'olina wekan accommodate you wagenze nongamba mwami apollo nti no munange bwomala okujjewa ngaompa ku ssente ng'otwala ebintu byange naye sikiwa nti oyinza zimpeeraawo neetagisa kiyinza okunzijjako ebintu byo ah, ekikakasa nti mm, nyonja zikuwa madamu fifi omuntu yenna ali eyo ng'alina kyatunda hmm. ife tujewo ne tukanya ne tugala tuguze kino ne kino twade kino ne kino mm -hmm. naye tetwagala tugule ekintu bajewagaye mwabie bia tuguza <laughs> ate baba kati tuba tukweta agagwe okay. gwe nga gwa tuguza mm. ID yo national ID Yeah, ndaga muntu yange aha okay. abantu nga omubabiri ah, abajulira nti abajulira nti e ne ntebe ya madam fifi okay. era mbadde wonga ajibaguza mm -hmm. simu bie so si receipt nerisitiyaprobablyoba ah, tv electronics mhm. kebesofa kuina risiti yayo gamba nerisiti mhm. yange yinonaye eh, wotugamba nti risiti yabula osobola mm. otugamba nazigula wagundi wano musobola okuddukayo nemubuuza waliwo nze atera otikka ebyange mm. neŋamba nabireeta naye abinithem ebbanga liweze mm. naye byange nze netagisa abajulirwa bali kati abajuzi tubeetaaga naye byonaiba toyina risiti mm. tukola akalagaano oh. owandiika oh. notugamba e, kati mbaguzizza okay. nosayininga neyegyentu waffe nasayini okitegedde gwagenda okuba nga oguza suzo propert consultants ebintu byeweetaaga okuba nabyo olina okuba ne receipt incase nga weeri olina okuba n'abajulirwa olina okuba n'endagamuntu Eh, ndaga mtu abantu bali bazinyomo zifuna jiwunye muzinonye tusobola kuba nga tubagulako ate ebintu tweyanziza nnyo gwe atulaba ah, mukwano gwange madam maria abeera ngaomukubira ku simu ejo labeeta ku skrini yo asobole okuba nga akuyamba mukwano togula abiri mutaano kwa abiri mutaano n'osaba ebisenge omunaana ojja kuba otunoonyeza bizibu maria yes, madam fifi ogamba otya bulungi madam ninaye nsa abiri muetaano kwa abiri muetaano ekyapa kyange nkikimaddi ekyapa ekyapa tutandikira oba oyagala ekyapa mm -hmm tutandikira kwa tano ku kikumi okusobola okulaba nga osobola okuprofesinga ekyapa okukifuna abiri muetaano abiri muetaano seerimba abiri mutaano kw abiri mutaano ah, kiyinza obutasoboka ekitegeeza bemanziramu okugula nnyongeremuko eh, oba olina okwongeramuko wakatono hmm. okusobola okulaba nga ofuna kwosobola otandikira okufuna ekyapa hmm. owonye ffenna abalina abiri mutano tubale tukeera ku makya tuwa ebyapa tugwe omanyi kye waali tukoledde naye kati otegedde ali eyo nti olina kubeera nga olina ataano ku kikumi okusobola okuba nga ofuna ekyapa kati okufuna ekyapa emitendera gino si mizibu mugindekera bamusobola okunnyambako era neetagisa ki ah, emitendera si mizibu adde namulundi n'ogumu emitendera tugenda kugenda landboard hmm. then if you want eh, oyagala nga kyapa mhm. oyongeramu just obukadde bubiri Owa owa tano ku 10. Owa tano ku 10. Mhm. Mm Uganda Land Board. Nyasa sura milioni 2. Milioni zo 2 zokawezi. Mhm. Mm -hmm. Ne bampa chapa change mu ngalo. No funa chapa cho mu ngalo. Kati nza suka ko ku tano ku 10 nkola ntya. Wasaka ko tano ku 10 mhm. kati awe badda ko ebera 10 ze ku 10. Mhm. Mm Then we bagwayo kadenga buna. nofunisa pakyomungalo wenyimiridde eh, njina omukyala gwe bayita maclene agenda kuba nga atubulira era enamba yesimu eyakakasa eyitawo yiye oba siyiye bwe mba munoonya mutandikirako oba nedda maclene tubuulire enamba yesimu eyitawo wansi yiyo oba yange ah, enamba yesimu eyitawo yange omuntu asobola okuyitako nomaliriza ensonga ze musozi o property consultants gwokola mu department yakinawo eyamataka Nenda madamu Fifi. Okay. Nze musozo properties ntunda furniture. Eh. Ebintu ebirabisa obulungi enyumba y'omuntu. Mhm. Mm Gwe byolimu. Byendimu. Kati nga kano ka dining ko tuyimiridde. Nga kano. Benzi jango kampa. Nga kakuwa bulungi nnyo. gwe aye otegedde nti mukwano gwange ebintu webirijja ngu tubeere nga tukuwa twagala tubulire mpona ntya okunfera obufere buli ku social media mpona ntya okunfera ah, okwewala okufera mhm. enamba zaffe producer ali muzikulagaawo mhm. kituufu bye mulaga nammu ebyo mulina nga tukyali ku kyobufere saagala ndaba akafaananyi ngambe eh, man kana kantu baakaleese onkolere delivale nga ndyewala nga kafaanana bufaananyi osobola n'okugjako wano ku sozo mm. n'otambulamu n'olaba ebintu bintu bye tuyina tewali kyabufere kyemulaga kyemutunda maanyi <laughs> nyongera okujukiza enamba yesimu gyolabaawo eh, makirin obeera ngaomukubirako nakukwasaganya nze akuba essimu nga ndiwala nkakasa tya nti benkubira bebamwe kubanga nange nsobola okukwata esimu nebagamba e eh, oli kusaza property consultant tubuulire tuzikimewa ah, wooba okubidde omukozi wa sozo properties mhm. waliwo tune yayitawo mhm. bwokuba esimu owulira webale kukubira sozo properties mm. ako kafefeka tewali asobola kagabanako kasita nkawuliranga mu background omanya ngaoli ku kituufu